Deus é contigo, você não está só É coisa boa vindo por aí Ninguém vai ao Pai se não for por mim Descansa, espera no Senhor Jesus te ama, Ele sempre te amou Jesus te ama, com certeza vista, você não está só. É só uma prova, como fez com Jó. Deus é contigo, você não está só. É coisa boa vindo por aí. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Descansa, espera no Senhor. Jesus te ama, Ele sempre te amou. Jesus te ama.